galera guys, aqui é o Mobs.1 um, Eu estava pensando em fazer dois vídeos por semana de smokes dos mapas Tipo, todas as smokes que eu sei dos mapas Então... Tá, tenho seis Tipo, eu fiz um, eu fiz um já, da miragem Tá faltando seis, né? Que vai ser o segundo aqui, a 2 de 2 Então, vou começar Esse aqui é pra gorda uma rápida. Esse aqui pra gorda também. Esse aqui pra gorda. Tem esse aqui. Acho que era assim. Agachado. É. Tem aqui pra meio bé. Lembrando, eu quero corner aqui do, da base quebrado o corno aqui correndo. Hum, errei. Assim. Tá meio errado, mas... Tipo que assim, eu não, não faço muito isso aí. Tem as folk aqui da Bastatã. Fecha com a metade do 1 aqui. A ponta da caixa. Tem as bancas do meio aqui. Para uma se tá. Para marcar cara a caixa de cima se tá. Tem para cara aqui essa tá até de cima. Tipo, pela varada, né? Um, também. Tem para marcar cara gorda aqui do fundo. Para cara base. Para uma uma das passagens aqui. Essa é curta, né? pra cara é uma curta aqui também. É assim. Fez uma cara é longa aqui. Fez uma cara longa do buraco. Tem essas boca aqui pra longa também, acho que é. Tem uma bomba aqui que eu vou mostrar só pra vocês aqui. Mas mole pra... Pra double box que eu falo aqui. As mocas aqui da varanda, tem para marcar base. Tem para marcar o dumpster que eu falo. Marcar o dumpster. Uma lure smoke aqui. Ah... smokes da B. Tem a smoke aqui, lurk. Você se encosta aqui. Nessa manchinha. Tem as magas da porta. Tem as magas do buraco. Hum. tem uma smoke que eu sei, né? É top secret. E tem mais. Acho que tem uma Oneway aqui. que isso aqui? Ah, temperado cara suicídio daqui. Tinha uma smoke aqui, mais pra esquerda, então eu acho que era aqui. E pé. jump throw. Então, que era isso aí, é. <laughs> Então vamos você vem aqui. Aqui. Era é assim que eu fiz. Ah. Não tem. E o Smokes aqui. Tardei <laughs> um pouco, mas é isso, né? Tamo juntos. Opa, somos. Uh, tinha me esquecido, mas Smokes, então essa aqui é a parte 2 da Dust 2. Um, essa smoke aqui é para quem joga do buraco. Aqui. Tem essa smoke aqui para minar o fundo. Tem esse aqui. Opa, errei essa smoke aí. vem aqui. Aí foi. Um... Acho que não tem mais. Tem uma mole aqui. Tem uma mole aqui. Tem esse smoke aqui. Acho que era assim. Opa! Era no, no de cima, se pá. É, era no de cima que não dá pra, pra ver. Assim. E é isso. Tamo junto, boys. Falou!